Yavaş, yavaş, yavaş, yavaş, yavaş. Dur. Artık Şöyle bakımı gittikçe zorlaşıyor. Düzenli şekilde yönü değiştirilip yatağının temizlenmesi gerekiyor. Yemek yemede, içmede, ihtiyaçlarını karşılamada yardım edilmesi gerekiyor. Yükün fazlası kızların üzerinde. İşinin ve ailesinin verdiği sorumluluğun dışında neredeyse her gün babasına bakmak için yanlarında bulunuyor. Ev doktoru bu zaman sürecinin uzayabileceğini ve Taysorg veya terminal hastalara bakım gönüllüleri derneğine başvurulmasını öneriyor. Dat is goed. Okay. Dat is geen probleem. Toch bedankt voor de informatie ook nog. Sterker verder. Ja, dank u wel. Doktor şunu söyledi. Bu durum bir ay ama belki de üç ay da sürebilir. Ee, belki de evde bakım kurumundan yani Taysoruk'tan başkalarının da gelmesi gerekebilirmiş her konuda biraz yardımcı olabilecek gönüllerden de bahsetti. Ama ne bileyim tam olarak bilmiyorum. Annemin artık buna dayanamadığını <laughs> görüyorum. Kendisi tamamen çekmiş ve artık ben de bazen dayanamıyorum. Kendi çocuklarımı doğru dürüst görmüyorum. İşim ise tabii ki devam ediyor. Kız kardeşim tez ve ölümcül hastalara yardım eden gönüllerden bahsetti. Tez İyi ama babam bunu kabul ederse. Fakat gönüller bu ne oluyor ki? Babamın böyle bir şey isteyeceğini hiç kesinlikle zannetmiyorum. Hatice yakında oturuyor. Neden başka insanlar gelsin ki? Benim kızım bana taş tarafından <coughs> bahsetti. Ben sadece bir tuvalete gidemiyorum. Bir bayan gelecekmiş bana bakmak için. Hiçbir bayanın bana bakmasını istemiyorum. <coughs> Çünkü benim bir çocuğum Kızım bana çok yakınımda. Tavus soruk. Bilmem ki nasıl olur. Yoruluyoruz aslında. Belim de çok ağrıyor. Kız da elinden geleni yapıyor. Koşturuyor ama kız da yoruluyor. Onun da çocuğu var, işi var. Nasıl olur bilmiyorum. Başımıza geldi çekeceğiz. Ben elim dilimde <clears throat> anlamayan bir kimseyi ben kendi evimde yabancı olarak bana bakıcı hiçbir yabancı istemiyorum. Babam tanımadığı insanların kendisine yardımcı olmasını istemiyor. Bunu aile olarak çözmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer evde bakım kurumu veya dışarıdan başka insanların buraya gelir insanlar buraya gelirse o zaman bilmiyorum sanki kendisine bakmak istemiyormuşuz gibi düşünür. Bunu kabul etmek mümkün mü ya? Kocam kızın burada olmasını çok istiyor. Çok memnun kalıyor. Ama hiç düşün kız geliyor. Yemeğimizi de yapıyor. Temizliğimizi de yapıyor. Kendine de yardım ediyor. Alışverişimizi de yapıyor. Ama düşünmüyor ki kızın bir evi var, işi var diye bir düşünmüyor. Terminal hastalara bakım gönüllüleri. Bu bana biraz <laughs> tuhaf geliyor ama ya diğer taraftan da e, ailenin dışında başka bir insanın eve gelmesi babamın hoşuna gidebilir. Ve annem de dışarıdan gelen birisiyle sıkıntılarını paylaşabilir.